Ik heb een beetje feestelijk gezet. Om, uh, komen te veel auto's voorbij. enfin, <laughs> ik heb mij een beetje feestelijk gezet om eh, jullie te leren. zoals leren. zoals leren. zoals leren. Zo. Ja, een balkjes gooien. Ik ga beginnen met één balletje. Een groen. Een oranje. <laughs> Dat is oranje. En ik ga jullie wijzen hoe jullie moeten jongleren. Jullie willen toch wel jongleren. Zo, balletjes. Ik ga het jullie eens tonen. Kijk goed. Wat we eerst moeten kunnen, altijd heel goed kunnen, dat is je gooien. Nee, niet op die manier. <laughs> Grappig. Zo. Nee, nee, we gaan gooien van het ene hand naar de andere hand en terug. Zo, van de ene hand. Zo. Altijd op die hoogte blijven. Deze. Eh, op deze hoogte blijven. Zo, hoog hoogte zo weinig mogelijk naar je bal kijken. doe doe dat op te veel. Nee, dat moet zo gaan. Van links naar rechts. Een mooie parabool. Altijd normaal gezien. Even groot, even lang, even goed. Zo. Dat is met één balletje. En dan hebben we twee balletjes nodig. Ook zo groen, rood. En wat gaan we met die twee balletjes doen? En waar moeten we naar kijken? We moeten kijken dat we eerst één bal gooien en dan de tweede. Ja. Niet allebei tegelijk zal er eens mee beginnen. Hè? Stel je voor, je hebt hier zo'n vierkantje. Ik ga er mee indrukken. Het is dan naar rechte koorden. <laughs> dus een vierkantje, zo. En ik gooi één balletje naar deze hoekje van het vierkantje. Het linkerhoekje van het vierkantje. En daarna gooi ik deze balletje naar het andere hoekje van het vierkantje. En als ik dat dan gedaan heb, dan laat ik gewoon op de grond vallen. Zo moet je dat doen. Kijk, gooi één balletje en dan het andere. Maar dat is niet goed, dat is maar om te beginnen. Hè? Ik ga dit terug oprapen. Dat hebben we, dat kunnen we allemaal. Hè? Dan moet je dan rechts mee beginnen. En dan links mee gooien. Maar je moet ook links beginnen en rechts gooien. Ja, daar ga ik zelfs wat meer over zeggen. Nee, wat gaan we volgende stap doen? Eh, <laughs> ah ja, de volgende stap is gaan we één balletje terugpakken. En welk balletje? Het laatste balletje. Zo te gemakkelijk te maken. Kijk goed, ik gooi eerst het eerste en dan met tweede, maar dat ga ik... Oeh. <laughs> Ja. <laughs> Zo. De volgende stap is dan ze alle twee terug pakken. Gooi, gooi, maar gooi, gooi, pak, pak. Gooi, gooi, pak, pak. Ja. Ik zal het zorgen. Gooi, gooi, pak, pak. Oh. En lag maar op de grond. Gooi, gooi, pak, pak. Zo moet je dat doen. Ja, je hebt daar straks gezegd van eerst met de ene hand, dan met de andere hand. Maar nu gaan we met de andere hand beginnen. En ik ga dit ook laten vallen. Gooi, gooi, val, val. Oei. is die weer verder groot als de deze. Dus ga ik eerst een andere val pakken. Ik heb ook nog Dus dat hebben we gedaan. Dus gooi, gooi, val, val. Poem, patat. Maar nu gaan we gooi, gooi, pak doen. Gooi, gooi, pak. Ik heb hem gepakt. De laatste bal pakken we. En dan zit een eerste op aan, maar anders goed, niet goed. Dan gaan we zo door, omgekeerd. Hè? Dan nou ja, hebben we zo gedaan en dan zo gedaan. Eerst rechts, dan links. En nu moeten we links en rechts doen. Links, rechts, pak, pak. Wow! Dan moet ook kunnen laten vallen. Maar dat is dan niet goed. Dat heb precies gisteren gepakt dan. Zo, zo. Ja. Eh, dan pakken we drie balletjes drie, drie Dus Ik ga nog zo'n de gele pakken. Het is meer een vuile <laughs> als een gele. en wat gaan we nu doen? Nu gaan we hetzelfde doen als ik het begin. Je weet toch nog het begin hè? Dat was voordat we het gedaan hebben. Begin, ja. Ik ga dat laten zien. Ik gooi, gooi, ik heb er twee in mijn rechterhand, sorry. En één in de andere hand. Ik heb er maar twee. <laughs> Dat is logisch. Dus ik gooi eerst, ik ga beginnen met de groene. Hè. Dan ga ik de rode gooien. En dan ga ik de gele gooien. Kijk goed. Eerst groen, rood, geel. En ik ga ze allemaal laten vallen. Ik hoop dat ze niet te ver rondrollen. <laughs> Oké, goed. Kijk goed. Ik begin met die met twee balletjes in één hand. Daar begin ik. Ik ga de groene eerst doen. De groene, de rode, de gele. Dat is gemakkelijk. Nu moet je terug oprapen. <laughs> Dat de der Oké. Zo. Dit. Dus. De groene, de rode, de gele. Wat gaan we dit doen? Nu gaan we in een bal, in een Die gaan we pakken. We gaan de laatste bal pakken. Kijk goed. Hap, hap, hap, pak. Oeh. Oeh. Dat is nou een ander. Dat is de rode. Zo, dat heb je nu gezien. Hè? Nou, zo moet je dat doen. Geel, rood, Nee, geel, groen, groot. Ja, kijk maar. Nu gaan we twee vangen. De twee laatste. 1, 2, pak, pak. Wauw. Ik heb ze gepakt, hè. Oh ja. En nu zijn we vertrokken. Nu moet je veel oefenen. Geel veel oefenen. Of groen veel oefenen. Of rood veel oefenen. Als je maar oefent. Hè. Dus wat gaan we nu doen? Nu gaan we ze allemaal pakken. Gooi, gooi, pak. Oh, sorry. Ik <laughs> kan mij ook eens goed Gooi, gooi, gooi, pak, pak, pak. Oei, eh. heb je twee aan de andere kant vast. Ja, ze zal allemaal verhuisd, de Zo, ik ga dat nog eens voordoen. Gooi, gooi, gooi, pak, pak, pak. En <laughs> dan kun je er beginnen. Gooi, gooi, gooi, pak, pak, pak. En dan zijn we vertrokken. Gooi, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Je ziet zo Als je dan een beetje geroutineerd bent, kun je... Oeh, ze botten tegen elkaar. Kun je van alles doen. Dat is Oh ah, Gaat dat speelplan. uh, uh, andere dingen. Alles omgekeerd. Alles erover. Uh, wat kunnen we nog? Ah, einde eronder. Kijk goed. Einde eronder. Eh, oh, alles achter elkaar. Ja, dat ga ik even uitleggen, want dat zou zijn. Dat moet je kunnen. Die moet je kunnen. En hoe begint je daarmee? Twee balkjes. Ik heb twee balkjes. Dat, dat kan iedereen. Altijd zo werken. Niet zo werken, dat is niet goed. Zo werken. Altijd in een mooie cirkel. Zonder ze te laten vallen. <laughs> Ik heb die niet laten vallen. Hè. Zo. Heb je het gezien? Altijd zo mooi in een cirkeltje. Zo, bij het jongleren hebben we verschillende hoogtes. Deze is hoogte 1, voor met drie balkjes. Dan heb je hoogte om met vier balkjes. Vier balkjes. Dan heb je nog hoger om met vijf balkjes. Ik zal hem even pakken. Hè. is mijn vijfde wagen, want dat zijn er vier. Zo. Maar dat moet je niet weten. Dat is gewoon maar om te weten dat je dat moet weten. Omdat je dat niet moet weten. Ik begrijp het ook niet meer. Maar enfin. Nu heb je er twee in één hand en je gooit die alle twee achter elkaar. Achter elkaar omhoog. Direct. Even. Alleen met die twee. Eén handje vrij. Kijk goed, ik gooi die twee achter elkaar in mijn boogje in deze handje. Kijk goed, 1, 2, hop, hop. Oeh, helemaal alleen gedaan. Nog eens, kijk goed, 1, 2, hop. Ja, soms laat je er wat zin vallen, hè. Kan gebeuren, hè. 1, 2, pak, pak. Dan moet je verder. 1, 2, pak, pak. 1, 2, pak die moeten alle twee in de lucht hangen. En dan zijn we vertrokken met die 1, 2. Mogen we toch je benen zakken. Dan gaat dat wel goed maken. Hè. Zo. Ik ga geen andere trucjes meer tonen. Nee. Zo. Ik hoop dat je het nu wel kan.